શીખવાડો ને કઈ बना हुआ है और यहाँ पे ये कुछ कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी मैच बाकी है निराश होने की जरूरत नहीं है अब आए हैं अभी देखते हैं वो अपने टीम के लिए क्या बराबर Bye. बैट्समैन को कुछ पता भी नहीं चला कि कैसे खेले बॉल को और यहाँ की पवेलियन लौटते हुए और ये है वो दौड़े नहीं खिलाड़ी खिलाड़ी लास्ट बॉल जो कि महंगा साबित हो सकता है सिटी वायरमैन की टीम को और कैमरामैन और ये Cheer up करो तुम्हारी टीम ने। देखा है बहुत अच्छी तरह बॉल देखा है उन्होंने बैट्समैन को समझ नहीं पाए बैट्समैन थक गए हैं उनको पानी की जरूरत है તમારી ટીમને બોલાયેલી એક ફોટો શૂટ કરવાનો છે તમારી બધી ટીમ અને પેલી કોપાની બરાબર ના ના યુટ્યુબ પર તમે ક્લિયરિટી ચેન્જ કરો ને કમ્પ્લીટ આવે ભાઈ काफी ने सारी फील्डिंग की जा रही है अगला के बॉल बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए अगला के बॉल और ये एक भी रन नहीं लास्ट बॉल अच्छी बॉलिंग है और ये ओवर की समाप्ति इनिंग तीन को आवश्यकता है जीतने के लिए 34 रन की आवश्यकता है इसी इन्वायरमेंट की टीम को આ તો પેલું મેં થોડું બ્રાઇટનેસ ઓછી રાખી છે બેટરી પેલી થઈ જાય ને Uy, Falcone, जाते हुए मार मार मार अभी चौको चौके छक्के लगाने की जरूरत है और बॉलर तैयार बैट्समैन तैयार और ये माय गॉड सीधे तक बोल रहा है डॉट बोल रहा है बढ़ता अपनी बॉलिंग मार के बहुत अच्छी तरह से बॉलिंग कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी फिनिशिंग डॉट बोल रहा सिर्फ एक रन चाहिए डॉट बोल रहा बहुत अच्छी बॉलर और ये बहुत अच्छी अपना Obrigado.